היי נשמות יקרות, שמי דוד דהן, ואני מחבר השיטה מעבר לקשר. איזון בגוף ונפש בעזרת ביו-אנרגיה קבלית. קודם כל אני רוצה לומר שאני מאוד מאוד שמח שהצטרפתם אליי היום לפרק הנוסף בסדרה מעבר לקשר. בפרק הזה למעשה אנחנו נדבר על השלב הראשון בעצם, בתוך עשרת השלבים בשיטה מעבר לקשר. אז השלב הראשון בשיטה מעבר לקשר הוא שלב ההרפייה. מה זה למעשה ההרפייה? בחיינו אנו שרויים באמת רב בעקבות הלחצים, חיי היום-יום, ההתמודדות היומיומית, עם עבודה, עם משפחה, עם ילדים, ועוד כהנה וכהנה התמודדויות. כל ההתמודדויות האלה למעשה יוצרות אצלנו מתח שהוא מתח גבוה מאוד, זה נמצא אצלנו כל הזמן, וזה סוג של בעיה שיוצרת חוסר איזון בגוף ובנפש. כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, למעשה, אנחנו משתמשים בשיטה בהרפייה. ההרפייה בעצם מבוססת על סדרה של אה, תרגילי נשימות, כאשר בתרגילי הנשימות האלה בעצם אנחנו מגיעים לרוגע ושלווה, ולרשימות האלה למעשה מתווסף מתווסף דבר נוסף שנקרא מדיטציה, או על פי היהדות, הוא נקרא התמודדות, נקרא התבוננות, ייחוד, גאולה, ועוד כהנה וכהנה שלו. אז אה, אני, קודם כל אני רוצה לומר שאני מאוד מאוד שמח שאתם איתי פה, מאחר שהחומר הזה הוא חומר מאוד מאוד חשוב. ותוך כדי שאני מקרין לכם את הסרטון הזה, אני גם רואה את עצמי ואני רואה את העילה שלי, ואני רואה שהעילה שלי היא מאוד מאוד חזקה, וזה מאוד משמח אותי, מאחר ואני יודע שבזכות העילה החזקה הזאת שעוטפת אותי, אני מסוגל להעביר לכם את התדר בצורה ברורה, וליצור אצלכם סוג של שלווה, סוג של הרמוניה, ולהגיע לתוככם משמעותכם. אז... אה, תודה לכם, משלמות יקרות, שהייתם איתי בפרק הזה, ולהתראות.